Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Social Talk 2 дугаар цуврал эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид бүхэн эхний цувралаараа 17 дугаар 17 эрэг уриалгыг нийгэм төвшүүлж үзэгч та бүхэнтэйгээ сэтгэлээ илэрхийлсэн билээ. Тэгэхэд энэ 2 дугаар уриалгын эхний цувралд маань бол маш олон сонирхолтой зочдыг би бол урьхыг хичээлээ. Тэгээ ажлын өдрүүдээр цаг зав гаргаж ирсэн зочтой баярлалаа. За ингээд зочтой танилцуулъя. Эдийн засагч Чулуунбаатар инженер Сүхбаатар, бизнес эрхлэгч Од Сүрэн, за олон орноор аялагч, за олон орноор бас их суралцж исэн Реминдагийн төгсгч манай найз Од хоёр нар хүрэлцэн ирсэн байна. За та хүмүүс хэр төгжиж ирв сая? За өнөөдөр бол нэлээд төгжрэлтэй өдөр. Одоо би хотод ингээм амьдраа харж байхад бол нэгт тав дахь өдөр маш их төгжрэлтэй байна. Одоо хүмүүсийг харгангууд нэгт өдөр одоо бүгдээрээ л нэг ажил хөдөлтэйгээл зарим тэгэл ажилгүй өснөс заавал гардаг. 5 өдөр нөгөө ажиллаа дуусгахыгээр бүгдээр бас гардаг нэг ийм өдөр нь өнөөдөр 5 өдөр учраас нэлийн төгсрэлтэй байлаа. Нэлийн хүлээлээ бас. Тэгэл. Одор ах. Сая дажгүй явууллаа лээ тий. Сая нэг хотод өөс ирсэн болохоор. Ер нь бол одоо бас сүүлийн үед одоо манай нэвтрүүлэгч нь бас сая 103 сар хийгдсэнгүй манай одоо телевиз продакшных нь манай амраад тий одоо эхний цуврал олж байна. Ер нь бол сая энэ 9 сар эхэлснээс хойш ер нь 8 сарын сүүлээр Улаанбаатар хотын төгжрөл бол ер нь нэлийн дээд цэгтээ хүрчихсэн л байх шиг санагдаад байна. Та бүхний хувьд ер нь одоо ялангуяа би одоороос асууя бус төд зөндөө ярилцдаг олон орноор аялжсэн хүний хувьд одоо энэ би бол одоо жишээлбэл 7 хоногийн 3 өдөр нь зоолттой машинтай яваад 2 өдөр бол алхаж байгаа. Жишээлбэл машинтай мөртлөө машинаар орхиод шийдэх юм. Чиний хувьд одоо нэг юм чиний хувьд шийдэж болох шийдэл байвал юу гэж харж байна? За би багасаа Англи төссөн. За Английн хотын нэг соёл бол ер нь дугуй унах соёлтой байдаг. Тэгээд ажилдаа хичээлдээ би байнгын дугуйтай явдаг. За тэгээд Монголд ирээд яг энэ соёлоо соёлоороо сурсан мэдсэн зүйлээр одоо ингээд одоо дугуй унаад ч юм уу тийм ингээд ажил хичээлдээ бас явдаг байсан. За жишээлбэл би 2010 оны Монголд ирэхэд ер нь дугуй ундаг маш их хоор байсан. Одоо ингээд харахад одоо дугуун ундаг хүмүүс маш их ихссэн байна л да. Тэгээд ажилдаа би ингээд дугуйтаа анх очиход ажилдаа ганцхан дугуун ундаг хүн байсан. Тэгээд жилийн дараа гэхэд манай ажлын ирчүүд бүгдээрээ дугуун ундаг болсон байсан. Бас энэ ингээд өөрийнхөө тэр гадны соёлыг бас одоо Улаанбаатарчуудтай бас ингэж түгээж байгаа юм болов уу гэж би бас боддог. За тэгээд Улаанбаатар бол ер нь бол их төгжрээтэй. За тэгээд төгжрлээс гарах нэг шалтгаан бол яалцгүй дугуй гэж би бодоод идэв. За жишээлбэл би нисхээс одоо хотын төв рүү ирэхэд 2-оос 3 цагийг зарцуулдаг бол дугуйтаа би 24 минут зарцуулдаг. Тэгээд нисхээс 24 минут зарцуулдаг. Тэгээд тэр чин цагт нэг 40-50-аас 50 км цагийн хурдтай явж байгаа. Тэгэхэд төгжрэхгүй ингээл явхаар яг 24 минутыг зарцуулдаг. Тийм. Эрүүл мэндэд тустай. Эрүүл мэндэд тустай, эдийн засаг тустай, төгжрөхгүй. Яг цагтаа ирнэ, яг цагтаа явна маш их хэрэг нөлөөтэй. Уцруу хав сая айгу дараах хэллээ ш. Аа ер нь бол гайгүй ингээд төвөр явжсэн болохоор. Та гэхдээ одоо нөгөө нэг бизнес эрхлэгч хүн учраас маш олон уулзалт, маш олон одоо завгүй байдаг баг. Тэгэхээр та урчилж одоо цагаад их төлөвж гарч ордог гэсэн машинтай явж байх та. Тий, яг хаа би сая нөгөө дугуй ирсэн шүү дээ. Тий. <clears throat> Би нөгөө дугуй спортоор хичээлдэг гэсэн байхгүй. Та багада 6 дугаар гинтэ спорт сургалтын төвд ийм нөгөө жоохон хүүхэд насны энэ тийм дунд сургуулийн хүүхдэд тийм дугуул хичээлдэг ус. Тэгээд аа дугуун спортоор хичээлж хахад ингээд нөгөө жилийн дөрөв үлрэл ингээд дугуунд бэлтгэл гардаг. Тэгээд э, <clears throat> хүндрэлтэй зүйл юу гэдэг вөхөр яг зууны цагт бол ингээд дуунд асуудал байхгүй тийм. Яг тухайн үед бол яг 80-аад он байсан би нэлээд дээр үе юм ярих гэж штэ. Аа зууны цагт бол ерөөхдөө бол ингээд боломжтой тийм ээ. А үйл бол маш хэцүү байдаг байхгүй юу? Альтергаа ихтэй дугуй одоо машин замаар дууна явах чинь өөрөө нөгөө машин таамт зэрэгцэж явдаг учраас аюу их аваар хүчлэгтэй байдаг. Тэр манай яг улсын нэг тийм онцлог гэх юм уу үйл бол одоо одоо аваар хүсэлд орох те альтергаа хулгаатай үед бол бас бас тийм тохиромжтой оновчтой гэдэг талаас нь бол бас жоохон бодолцох хэрэгтэй. Тэр чинь нөгөө дууч нь аюу их амархан алтрж унтаа штэ. Тэгээ дуунаас унтахаар хамгийн түрүүнд ер нь бол толгоогоороо эсвэл одоо энэ хөлөөрөө тий өвдгөөрөө ундаг учраас ер нь бэрхтлэгтэй бас тийм амархан биш. Гэхдээ ер нь бол дугуй бол одоо юу гэдэг зуны цагт бол манай ахт үнэхээр сайхан. За яг хотын төвжирлэлийн талаар ярих юм бол нэлээд зөгцөн ярьж болно л да тийм ээ. Одоо юу гэдэг хүний бие бол ингээд цогцоор нэг организм ингээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр төвжирэл гэдэг бол ганцхан одоо машин зам хоёрын хоорондох харилцаа биш байхгүй. Жишээ нь одоо саяхан зайсан дэж штэ ингээд замын засвар ажил хийхэд тэр зайсангаас улбаалсан одоо засвараас одоо үүтсээ төвжирэл нь өөрөө хотын төвөөр орчиж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Нэг өөрөлдөл одоо энэ бүх юм хоорондоо харилцаа уялдаатай болцсон. Тэгэхээр Асуудал бол одоо юу гэдгийг нэг хэмжээстэй биш айгүй олон хэмжээстэй болцсон байна. Тэгэхээр бүгдийн ер нь бол тооцоол хийн гэсэн үг, модельд оруулна гэсэн үг, математик загварчлаар тооцно гэсэн үг. Энэ тийм амархан асуудал биш болцсон л байгаа ер нь бол. Одоо хүмүүс гэхдээ ер нь өөртөө ингэж одоо би чи өөрөө бол ялангуяа айгүй их нөгөө сошиал юмнууд их хардаг л та. Тэгээ хүмүүс өөртөө яг нэг шийдлээ олохгүй бас яахаа мэдэхгүй. Тэгтээ заавал бүгдээрээ ингэ нөгөө нэг машин унах хэрэгтэй гэдэг хандлагандаа бас жоох арилжихгүй л ах шиг байна л да. Тэгэхээр би та бүхнээс яг нөгөө эхний асуултаа төгжрлэр асуудаг нь бас нэг тодорхой хэмжээний ч нөгөө нэг манаач нөгөө нэг сая хүнтэй сая хүн давсан метрополитен хот болсон учраас яг өдрөө хаяа хэлдэг шиг яг том шинжилт хийх ёстой болцсон байх гэж бодож байна. Үүнтэй холбогдуулаад энэ банкны секторт одоо энэ Монгол банкнаас одоо бас бодлогоор би өөрөө банкнд эдийн засгч байсан, хөдөлთა хөгжлийн банкнд одоо Монгол банкны одоо энэ мөнгө хүлээлтийн арилжааны банкуудын систем айгүй бас алдаатай байна. Хүн болгонд одоо машин авах боломжийг бий болгоод. Одоо яг хүний эрх талаас бол энэ зөв. Тэгвэл тэр хүмүүсийг одоо ингээд банкны мөнгө хүлээлтээр одоо хэн хожих уу гэдэг банкны эзэдл хожно. Энэ бол шудраг хүн бүхэн мэдчихэ. Захын банк ус ингээл мөнгө хүлж ийн ингээд одоо би нэг 500 сая төгрөгтэй байхад зээлээ машин авчих боломж өгөхгүй гар утасны үнээр. Одоо энийг шал өөр систем рүү оруулаад бид нар нийтийн тээвэр гэдэг бол яг цагтаа ирээ цагтаа явдаг, цогцолтгүй явдаг тим системийг л оруулж ирдэг. Би Швейцар руу бол би одоо нэг хэдэн жилийн өмнө бол гадаад худалдааны чиглэлээр ажилладаг байхдаа Европын холбоонд руу бол байнга явдаг. Хамгийн төгс шийдэлтэй газар миний явж байсан газруудад Швейцар байсан. Швейцар яадаг вэхээр 5 номер ийм автобус одоо би өөр 5 6 номер автобус нь суудаг байлаа гэхэд нэг сарын өмнө би цагийн хуваарийг авчдаг. Одоо давкд би одоо одоо хотод ингээ Монгол хүн Улаанбаатарт би 17:53-т хоёул уулзъя. Сүхбаатарын талбай дээр хэлж чи гайхна үстэ. Гайхна. Юу юу яриад байгаа юм бэ? Тэгсэн чинь тэр нөгөө нэг систем нь өөрөө нийтийн төвийн систем нь маш зүв байгаа байхгүй. За өнөөдөр 17:58-д нэг автобус байна. 36-д нэг автобус, 24-т автобус байна. Би <coughs> энэ хоёрын хооронд явхад 5 минут зарцуулна. Тэгэхээр би За тэгвэл 48-т очиод давкад 53-т бол яг хэлэхэд яг цаясан цагт очино. Энэ өөрөө ер нь төгс шийдлийг нь бол хийх хэрэгтэй маа. Одоо өөрийн хувьд бол би бас эртний мэднэлтэй. Одоо ер нь иймэрхүү төсөл дээр ажиллаж байсан тийм нийслэлтэй нийтийн тавийн төсөл дээр ажиллаж байсан. Энэ системийг оруулаад ирэх юм бол хэн ч машин авахгүй. Би бол одоо машинаас бүр залхаад явгоо явсах нь хамаагүй амар байхгүй. Одоо тэрнээс одоо нийслэлээс бас одоо нэг бас нэг бодлого орж иж байна заа өчтөр мэдээгээр харлаа. Ер нь бол одоо төлбөртэй сургалтаар хоёроос илүү цаг зогсоохгүй гэдэг бодлого барьж хүмүүс нь одоо мөнгө нь сонирн биш болцсон. Гол нь зогсоол нь чухал байгаад байдаг. Өдөржингөө зогссон хамаагүй 7-8 төгрөг. Тэр нэг өөртөө судалгаа хийсэн мөлий камераар ингээ хараад энд яг 15 6 машин байла. Хоёр нь л хөдөлж байна. Бусд 13 нь өдөржингөө байна. Төлбөртэй зогсоо шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч бас зарим хүмүүс амьдрал эдийн засгийн гайгүй бодлоод тэр одоо машин зогсоолт ерөөсөө хамааралгүй болцсон байна. Тэгэхээр бид нэр арилжааны банкны тэр муу одоо тэр банк хуучин машинуудыг бид нэр ингэж импортлж их хэмжээгээр аваад энэ их төвзрлийг бий болгоход банкны системийн алдаа байна. Тэгээд нийтийн тээвэр хоёр л том шийдэл байна. Тэгэх юм бол манай одоо инженер Сүхбаатарын хувьд яг мэрэгчлийн хаа одгүй хэлдэг бол одоо тэр математикч аварчлуулах та маш зүйтэй. Тэгээ яг дугуугаар хичээл энэ энэ зэрэг юмнууд бол бүгдээрэл нэг хэсэг зүйл нь. Ер нь бол алсын хараатай холын тийм э, бодолтой ч гэдэг юм уу яад тийм төлөвлөлтийг л хийх хэрэгтэй байгаа манай хотод. Одоо жишээ нь хоёр гүрт давхар гүрний асуудлыг л одоо манай э, Улаанбаатарт одоо 5 шараас офицерийн тойр хүртэл хийчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хоёр тоо их дээтгэх замны урсгал нь бол одоо шулуу явдаг. Шууд офицер хүртэл ингээ дээгүүр яваад аа доогуур шатны урсгал нь бол одоо хэрэгтэй зүйл рүүгээс салж идэг. А мөн чаашлаад одоо бол за одоо яалтчгүй бид нар одоо ирээдүгээ ингэж хараад би манай хот улс одоо Улаанбаатар одоо 2 сая 3 сая боллоо гэхэд бол яалтчгүй метроны асуудал байх зүйтэй. Яг уу ийм л байна л да. Та хэд маань бол их сайхан эрэг талаас нь шийдлүүдийг харж. Миний бодлоор бол одоо нөгөө сая бас нэг үе бодоход шин шин замнууд олон тавигдлаа шүү дээ яг хоцрогдож хоцор урдаа ч юм хойноо ч юм ороод зөндөл зам тавигдлага гол нь бас яг нэг иргэдийн хандлага бас жоохон өөрчлөгдөхгүй л хിവэрээ байх шиг санагдаад байна. Надад мянга одоо гоё зам тавиад мянга гоё ингээд хөгжүүлээд идэг нөгөө хүмүүс маань бүгдээрээ одоо ерөөсөө ингээд бах байдгаар байгаад байхгүй. Одоо жишээл хоцор байхын түрүүний амт чи манайх одоо яг тэр засвар үеж сарнаахын яг доотлт байхгүй гэр. Чи би нэлэх хүүхдэд энэ хүүхдэд гаргах оруулах хэцүү тэр амьдрал бол ерөөсөө нэг бүтэн сар юм ундууцлалтай болж байгаа хөх. Тэгэнгүүт нөгөө нэг хүмүүс чи одоо жишээ нэг ганцхан юм жижигхэн нэг нэг игний гармаар гардаг багт чинь тэнд нь хүн машина тавьчихна. Утас нь байхгүй. Тэгээ ингээд та нар фэйсбүүкээр анзаардаг дөрв таваар нээж ингээд дүлхдэг. Би одоо дараагийн асуулт ийм асуулт асуумаар байна. Яг манай нэвтрүүлэг бол та хэнтдээ бас ер нь яг эвгүйх эрэг юм ярьдаг. Дандаа эрэг юм ярьдаг, эрэг уриалгатай, эрэг төгсдөг нэвтрүүлэг. За хоёрдугаар сизон бол арай өөр одоо бас нэг юм залуучуудынхаа хөгжил нийслэл хотын тухай ер нь ярьж эхлэхээр бид нар шийдсэн. За ер нь хотын иргэн байх ялгаа, хотын иргэн байх хариуцлага одоо яг юу та хэдийн бодор одоо ямар байх хэвээр. Би бол одоо дотроо бодож байгаа хэвээр нийслэл хотод амьдарч байгаа хүн бол одоо айгүй хариуцлагатай байх ч юм уу. Тэр хотын иргэнээр тэр хотыг төсөөлдөг шүү дээ. Бид нар гадаад очин гутал ингээл оо тий ямар гоё хот вэ гэл би одоо жишээ сүүл 2 Шанхайд амьдрахад одоо дөрөвний асуудал дээр бол Яалт ч хүмүүс нь одоо жишээлбэл 11:30 гээд метроны сүүлийн ирээс ирдэг. Тэгтээ 12 цагт метроны буудал хаадаг. Тэгтээ хүмүүсийнх нь энэ толгойд нь суудсан юм 11 цагт хин шийдэж тийш энтрэнс хийдэг. А цөөхөн гадаадууд л яг 11:30-аас метроны буудлаас ингээд хөөгдөж гардаг байхгүй. Тэрэн донд би өөрөө орж үзсэн л дээ зүгээр мэдхгүй явж байгаа. Тэгэж яг нэг нийслэл хотод амьдарч байгаа хүмүүс одоо тийм өөрсдийн гэсэн нэг юм ухамсартай байх хэрэгтэй ч юм өндөр юм хариуцлагатай байгаасаа гэж би боддог. Тэр нийслэл хотын иргэн байх. Яг ямар иргэн байх хэвээр юм бэ та. Шүүк ах тэндээс. За би ер нь бол өөрөө бол Улаанбаатар хотын унгийн хүүхэд. Аа тэгээд ер нь бол 30 гаруй улс орноор явлаа. Гэхдээ бид нар бол одоо нийслэл хотод орж ирээд бид нар чинь ингээд хотчлолд явагдаад нэг 100 жил болж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг хамгийн одоо дэвшилттэй үе бол 1960-аас 90 он хүртэл. Энэ бол социализм үеийн одоо бүх үйлдвэрчлэлт одоо орон сууц энийг бол уг нь бол хүн амын тооцооллын бас тий жоон дутуу ботсон л болохоос түүнээс маш зөв шийдэлтэй хотууд нь бид нар байгуулсан. Тэр шинжлэх ухааны үндэсэн дээр аа тэгтээ бидний зах зээлийн зам ингээд ингээд одоо 90 оноос хойш гэж 30 жил болчихно. Тэгтээ бид нар одоо ингээд алдаануудаа өөрсдөө олоо харж байгаа байхгүй. <clears throat> Маш их алдаа гаргасан байна. Стандарт бус юм их хийсэн байна. Ингээд хүний аз жаргалын энд төс өмж байна. Одоо тэгэхээр бид нэр хотын иргэн байгаа учраас маш ухамсартай, хариуцлагатай одоо үндсэн хуулийн заалт байгаа шүү дээ. Одоо үндсэн хуулийн зарчим байна. Миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана. А таны эрх бол миний эрхээр хязгаарлагдана гэдэг одоо энэ зарчмыг баримтлаад бүгд фимд хүндэлтэй л хандах хэрэгтэй. Ухамсарт нь одоо нэг үе бодол маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа юм санагдана. Миний 90 дөрөнд байгаа хүмүүс бол за шүсээ бол энэ хаяхгүй хичээж байна. Хогийг бол баян камалж явж байна. Хогийг завуудлаад хаяж байна. Тэгэд энэ тэнд унсан би өөрөө 3 хүүхэдтэй. Хүүхдээс төлсөн. Наа хог аваад хогийн самт хийчих гэх юм. Багаас нь хүүхдүүдэд төлөвшүүлээ явж байна. Тэгээд энэ нийслэл хотын том хотын иргэн ямар байх хэвээр гэдэг нөө 10 жилийн боловсролын системд нь бас маш одоо ахлах ангиас эхлүүлдэг юм уу 5 6 дугаар ангиас нь оруулах хэрэгтэй за Монгол хүн бол одоо та Улаанбаатар хотын иргэн бол ийм ухамсартай, ёс зүйтэй, хүндэлтэй, бусдыг дандаа хүндэтгэж явах хэрэгтэй. Ингэжээс бид нэр бие биений ухамсарын одоо тийм соён гэгэрлийн үр дүнд л бид нар засагдна. Өнөөдөр одоо Нямбаяр гэдэг энэ багс бусдын рекламд гэдэг Нямбаяр хөвтлөгч одоо нэлээд хэдэн жилийн өмнө радиогоор ярьдаг гэсэн бохоггүй. За ингээд надад зам тавьж өглөө. Би зөв аварын гэрэлээ асаадаг. Энэ бол Европын одоо соёл юм аа. Тэгээд тэрс одоо одоо бүгд тэгдэг болцсон. Ер нь бол бид нар маш өөрчлөгдөж байгаа ёс зүйтэй хотын иргэд бол төрж байгаа л гэж би бол бодож байна. Тэгээ миний За яг хоо соёл ярих юм бол эн чинь өөрөө цаг хугацаагаар хэмжигдэх асуудал байхгүй. А би бодохдоо бол одоо манай залуучууд маш соёлтой болж байгаа гэж харж байгаа. Тийм. Ялангуяа одоо ингээд дүүжлтэй зам дээр ингээд Ингээд зам тавиад өгөх юм бол ингээд бариллаа гэд нөгөө нэг аврах ингэрлэг асаад болцсон байл. Энэ энэ соёл бол урд нь бас байгааг байхгүй. Тийм шүү дээ. Тийм. Аа яг хуу соёлын тухай ярих юм бол эхлээд бид нар шүү дээ. Эхлээд аа суур нөхцлөө ингээд зөв бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй юм. За тэр нь юу гэхээр ер нь одоо хот төлөлтийг бол маш зөв стандартын дагуу тэ бүх юм нь гормынхаа дагуу дөрмийнхаа дагуу явдаг дээрэс нь энэ одоо барилга байгууламжийг зогсоолын тоотой нь уйлдуулаад дээрэс нь одоо энэ одоо орон сууцны барилгачин жишээ нь хажуу талдаа цэцэрлэгтэй сургуультай үйлчлэгийн төв нэгэд хажуудаа байх хэвээр. Тэгэхээр энэ хот төлөлт төр ингээд үндсэндээ нөгөө зарчмын болон одоо хуучинсаг одоо ноорон дүрм хууль мөрдөд ажилласан байгаа байхгүй. Би юу гэж хэлэх гээд байна тэгэхээр манай одоо хууль дүрмүүд үү штэ тий. Аа хуучирсан. Одоо бид нар энийг биш ярилцж чаад ер нь бол өөр болох ёстой гэж бодож байгаа. Жишээ нь гэж одоо нэг орон сууц барих юм бол газар доор буюу газар дээр байгаа ингээд зогсоолын тоонош нийт айлынхаа 75%-ыг л хангахад болно гэж байгаа хгүй. Тэгээ 100 айл байхад 100 айл 75 зогсоол байх тангалтай гэж байгаа хгүй. Тэр стандарт ч өөр болцсон. Одоо ингээ харах юм бол биш нэг өрхийн тоонд 1.5 машин байгаа хгүй. А гэтэл байш нь өөрөө болохоор хоёр дахин баг машины зогсоолтой байна шүү дээ. Тэгээ зогсоолгүй машиж яах юм ингээл тойрол будмаар явна шүү дээ. Зогсоолоо гайгаал тэгээ нэг ингээ бүлтрээд гарчих юм бол нөгөө төр ингээ дахиж тойрол ингээл эн чи өөрөө бас нэг төвжрлийн бас нэг асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр <clears throat> яг уу заах зарчмыг бол ингэж тодорхойлж болно. Бид нар вэ штэ а Улаанбаатар хот бол ингээд эц төгсгөлгүй юу гэдгийг 5 сая үнэтэй 10 сая үнэтэй мегаполис болохгүй шүү дээ. Монгол улс чинь 3 сая үнэтэй. Өнөөдөр 1.1 хэдвэ тий 1.45 сая хүн байна. Тэгээ энэ хот биш дээ 3 сая хүний багтаамжт болтлоо тэлэхгүй байхгүй юу? А энэ нөгөө нэг одоо өсөлтийн одоо график харах юм бол дахиад 5 жилийн дотор Улаанбаатар хотод 200 мянган одоо хүн нэмэгдэл тийм л магадaltaй. Нэг хөрөлөл нь шүү дээ. Одоо тэлээд Тэгээ оршин суугчтанд хилээ дутаад дуусчих. Бусд нь бол орон нутгад амьдрэн штэ. Тэгэхээр бид нар биш тэ эндээ тааруулаад одоо менежментээ одоо баригдсан байгаа барилгуудаа одоо энэ зогсоолын тоо энд за бусад энэ төлөлтийн асуудлуудыг зөв менежмент хийж чадах юм бол тийм ээ энэ дээр бол одоо боломж нөөц болцоо маш их байгаа байхгүй. Одоо бүр хэд дахинд хилэхгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо энэс илүү одоо хэд дахинд хилэхгүй юм чинь дотор байгаа бүх юмнуудаа сайхан өөрчилж шинжилж болох гэдэг шүү дээ. Шинээр гарцуудыг гарах хэрэгтэй, гэрлэн тохиолоодыг сайхан тавих хэрэгтэй. За тэр дугуун замуудыг маш сайхан хийх хэрэгтэй. Одоо тэр явган зам, машин явгууны зам, машин зам хоёр нэг нэг хөтөлцөлдөг нөгөө нөхөн гүүрнүүд те гэх мэтлэн. За дээрэс нь энэ дэр нэг том асуудал юу гэхээр төгжрлийг үүсгэдэг голомтууд гэж байдаг аахгүй юу. За жишээ нь одоо Паул дүүрэгтэй шүү дээ. Им арт баригдаж байгаа байхгүй. Тийм. Тийм гол дээ. Им арт баригдаад тэнд биш нэг битүүд хөгжрөл болж байгаа байхгүй. Урд нэзэн шүү дээ юм байж байгаа. Би ойрлж амьдэрдэг л да. Тэгэд биш дээ. Ярмгийн бүх иргэд ирж байгаа. Зайсангийн бүх иргэд ирж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр чи юу гэсэн үг вэ? Им арт бол одоо олон нийтийн одоо хүслийг одоо бий болгосон. Үнэхээр хэрэгцээ бий болгосон орчин үеийн худалдааны төв мөн үү? За тэгвэл им арт биш дээ. Зайсандаа баригдах хэвээр дахиад нэмээд а тэр яармагта барих тустай шүү дээ. Тэгэхээр Imart одоо тэр компанийн хүмүүс болж байгаа газрын асуудлаа шийдээд гэж байгаа байхгүй. Энийг шийдээд өгсдөл байхгүй тийм үстэй. Тэгэд яармагт нь Imart нь байжийг тий яармагт нь тэр а одоо өшөө одоо парк марк одоо имлэг мэмлэг сургууль тэр хавьд бүх юм байгуулах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар ч одоо нэг жоохон хуучинсаг ийм үжил бодолтой байгаад байгаа. Улаанбаатар хотын улаан төвд биш даа Нарантуул гэж захаагаа. Бүх хотоороо тийшээ очдөг. Ганцхан худалдаа гэдэг гоо штэ. Зах. За энэ жишээгээр одоо юу гэдэг одоо 100 айл байна. Тэг гэх мэтлэн ингээд энэ төгжрлийг бий болгодог голомт тахгүй. Тийшээ чи очиж байгаа хэдэн 10 мянган машины урсгал чинь тэр замаар сүлжилдэ явж байгаа штэ. Одоо ер нь бол юмнууд өөр болж байгаа. Хүний хэрэглээ айгүй тийм одоо цэгцтэй болж байгаа тий одоо хүн одоо одоо юу гэдэг өлөрл болго нөгөө нэг гутал аваад өмс нэг цамц аваад өмс гэдэг юм чинь айгүй баг болж байгаа. Хүн хүн бол байгаа юмдаа сэтгэл ханамжтай нэг юм гоё ганган одоо дээрвэ шиг юм итал утал мутал гэл ингээл тий эсвэл одоо ганган бичаак өмсгөл тэрийг байн байн солиод тийм шаардлага хэрэгцээ айгүй баг болчих. Сая одоо коронавирусээр бүх одоо амьдралын юм аяг өөрчлөгдөж штеп. Хүн бол нэн шаардлагатай өөрийнхөө хэрэгцээг л хангаж байгаа байхгүй. Тэгэхэр зэрэг одоо яах ёстой вэ гэхээр бид нар ягаад наран туулыг вэ шүү дээ тий. Тэр олон мянган лангуун дотроос ижилхэн юм зардаг лангуун зөндөө шүү. Тий шүү. Тэгэхээр наран туул ягаад тийм бөөнөр дэге байх ёстой нэг газар. Тэгвэл ягаад сонгон хайрхан дүүрэгт ягаад наран туул байж болдгүй. Ягаад яармагт бас тийм зах байж болдгүй. Гэхдээ тийм задгаа биш тий. Айгүй орчин үеийн маягаар товчуула төлөлтийн гоё хийгээд ягаад байж болдгүй юм тийм биш тий. Ягаад дүүрэг болгонд барилгын том худалдааны төв байж болдоггүй. Ягаар заавал тэрийг одоо хувийн хвшил хийх ёстой юм. Ягаад тэрийг бид нар төлөвлөж болохгүй байгаа юм бэ? Ийм асуудлууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол юм айгүй энгийн. Бид нар одоо жоох юм хуучин үзэс суртлаасаа ингэ салах ёстой. Одоо залуус айгүй өөр юм өсөж штэ. Бид нар бид нар энэ нэг юм одоо төвжрэлд ичнээн цагаа ингээ өрөөд сая төвжрлийн тооцоол гарсан мөлий. Нэг айл нэг өрхөө штэ 60 мянган 60 мянга төгрөг алдагдлуулж байгаа сард. Тэгээ энийг тооцох юм бол жилээр тооцох юм бол хэдэн 100 тэрбум явж байгаа. Тэгээ хэдэн 100 тэрбум ч бид нар зүгээр ингээд цуглуулад асуудлаа шийдэж болох уу гэвэл хамтын хүчээр энийг шийдэх бас боломж болцоо байгаа л хэвгүй. За ингээд ер нь айгүй гоё ингээд суур гоё гоё сайхан хоттой болчих л доо. Тэгэх юм бол за хэдүүлээ одоо соёлтой болъё гэж ярих боломжтой болчиход байгаа хэвгүй. Тэгэхгүй ингээд нэг ийм жижигхэн зам дээр ингээд хоорондоо ингээд бараг барьцлах гал да зодолчих гоо. Тэгээд ингээд ажиллана. Чи соёлтой бай гэхээр зэрэг нөгөө соёлынх нь суур нөхцөл нь байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар эхлээд ийм гоё дэвсгэр хийсэн. Шаардлагыг хангаж чинь дараагийн юм аяар яг бүх нөхцлөө сайхан ингээд бий болгочоод тэгээ соёлоо ярих нь дистаралаараа зүв гэж бодож байгаа. Одоо ер түрүү ярьж исэн нийслэлийн одоо нийтийн тээврийн төсөл дээр ажиллаж исэн. Ингээ сая одзур ах бол бас их олон талаас нь танилцуулж одоо тайлбарлаа шүү дээ. Ингээд тэр үйлчлэгээ төрөлжүүлэх хэвээр тий дөрөв болгон тиймэрхүү одоо үйлчлэгээнүүдийг төрөлжүүлээ явуул бүгдрэлийн одоо ч үгтэй саармагч нэгээд ингээ ярьж байна. Чиний хувьд одоо бас харахад ер нь бол нийтийн тээвэр бол төвжирлийг бол 50% хүртэл бууруулах а судалгаанууд байдаг. А миний яг уу өсөж төрөнсөнд одоо Лондонтой жишээ ярих юм бол лон англичууд бол бүгд их сургуулиудаа ингээ хотоос гадагшаа гаргачихдаг. Аа тэгээд хөгшчүүд нь болохоор хотынхаа гадна амьдардаг. Хаусанд ч юм уу тийм. Тэгэхээр хотод хин амьдарч байна гэхэлэр ажил хийдэг хүмүүс л байгаа. Тэгэхээр энэ бас төвжирлийг бас бууруулдаг. Тийм. Аа тэгээд аа Лондон болохоор өөрийн тийм зоны бүстэй. 1-р зон, 2-р зон, 3-р зон гэж явдаг. Аа тэгэхээр зон руугаа орох тусам илүү татвар төлдөг байхгүй. А тэгэхээр хүмүүс яаж яана гэхээр хөдөөнөөс ч юм уу хотын захаас орж ирж байгаа хүмүүс зон 2-ийнхаа одоо цэг дээр навч машина парклчаад зон 1 рүүгээ орохын тулд нийтийн тээр ордог. Инхлээр хотын төвөнд төгжрөлгүй байдаг. А жишээлбэл Оксфордын гудамж гэх юм бол Оксфордын гудамж нь зөвхөн дугуйтай хүн автобус хоёр зорчих хэрэгтэй. А мөн такси явах хэрэгтэй. Машин явах хэрэггүй. Инглиш чинь ингээд чинь хотын тэр өөр ингэсэн соёл нь харагддаг. Лондон чинь ингээд улаан автобус эхлээл Лондон харагддаг тий. Хар такси эхлээл Лондон. Тэгээл дугуйтай өнгөрлөө. Цаанаас ингээд нэг Лондон ингээд уур амьсгал бүтээд Наад ч бас сонсоо. Өөр өөрийнх нь юу гэх юм штэ. Өнгөтэй энэ дээр нэг сансан дээр нэг юм асууд таадсэн. Одоо манай хүмүүс чи ингэж ойлгоод штэ ерөөсөө. Сошиал медиа ялангуяа Facebook бол бүхнийг хэмжих хэмжүүр. А тэрнгээр ер нь юуг нь тэр мэдээлэл а тэр мэдээлэл үнэн худал нь байх тэр линк рүү өсөрч орох биш те. Ерөөсөө тэр лайкны тоог харчих واخ. За 1000 лайкт 200 шир үнэн юм байна те. Тэгээ сүүлд нэг юм харлаа. Би зүгээр асууж байгаа шүү. Нийтийн тээврийг үнэгүй болгоно гэдэг юм явж байна За дэмжиж байгаа бас нилээ идэв хүн байна. Бид нар ч бас нэг оюутан байхдаа айгүй хавтуусаар явдаг. Тэ угаасаа ингээл хороол руу 21 гэл таны 41 4 5 6 гэсэн чи тэр 21 номерын авто санаанд орчлоо. Би бол 21 номерын автоос айгүй хүлээж хороол руу ахуй чигээрээ буугаад явдаг л байсан. Тэр үед л кондуктор бол одоо ашиггүй ажиллаж байгаа нийт мэдэгдэг л байсан. Сүүл тэр нөгөө нэг захимжцсны дараа ч гэсэн суугаа явж хатал над мэдгэжсэн. Ер нь би бол миний хувь хүн бол үнгүй юм гэдэг бол тэгэл үнгүүл байдаг гэж би боддог. Гэхдээ энэ Улаанбаатар хотын төвлөрөл түрүүн одоо янз янзын шийдэл ярьлаа. Энэ төвлөрөл бүгдрлийг бууруулахад автобус үнгүй болсноор хувь нэмэр нь хорхоо. Эстоны жишээ гэдэг баг те. Аах нь юм байдгийн. Наад чараа юм баггүй. Бид нар биш те. Яг наад асуудалч ярихаар биш те. Нэг тийм харьцаа ярих хэрэгтэй байхгүй. За тэр сая ингээд Лондон ярьж шүү дээ. Лондон ч юм баггүй. Улаанбаатар хот биш те. Лондон бол дэлхийн хот байхгүй нэгдүгээрт хоёрдугаарт биш та Улаанбаатараас хэд дахин ч том юм мэдгүй. Ямар ч асар том бот. За тэгэхээр тэнд биш замын харьцаа өгөх. Зам машин хоёр харьцаа өгөхгүй. За хэрвээ нэг машин явах юм бол нь штэ. А тэр машины урт талд нь штэ. 5 машин явах хэмжээний автозам сул байх хэрэгтэй байхгүй. Аха. Тэгээ одоо ингэж манай доор бол штэ Улаанбаатар хотод 1000 км зам байгаа байхгүй. Нийт. Тэгээ нийт тийм. А 600 мянган машин байгаа. Тэгээ нэг машинд ногтж байгаа зам нь байна шүү дээ 11 м хавдартай байна. 11 м хавдар. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр манай зам нь байна шүү дээ тий 5 дахин бага эсвэл 5 дахин их машинтай гэж тооцоо гарч байгаа хгүй. Тэгэхээр хэрвээ биш те бид нар юу гэдэг за машиныхаа тоог багасгая. Одоо сая манай зал өрс те машина машина үнд оруулыг ин за тэгээд нөгөө буруу өрөлттэй машиныг үе аалдаг ин те ингээд энэ асуудал ч өөрөө нэг хүний эрхийн асуудал байхгүй юу? Бид нар чи юу гэдэг ах トゥ хамаатан садна чи бити машинаар яваа гэж чийлж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр асуудал чи арай жоохон юу гэдэг артикал үзэл очиж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар биш дээ богино хугацаанд тийм үү 5 жилийн хугацаанд бид нар арай илүү жоохон менежмент тал дээр ажиллаад нөгөө Батүл зэрэгж явах үед нөгөө нэг дугаар экзалт ярьсан гарсан шүү дээ. Тэгэхдээ яг нэг 4 жил барьсан байхгүй юу? барьсан л байхгүй 4 жил. Тэгэхээр бид нар ирээдүйд л үгийг тэмүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо ямар технологи орж иж нэхэр түрүү нийтийн тээвэр ярьсан тийм үү? Одоо 5G гэдэг юм нэвтэрч байгаа. Таван орнд нэвтэрч байгаа. Англи, Америк, Япон, Солонгос, Хятад ингээ таван орнд биш тест хийж байгаа. 5G нэвтэрсэн тохиолдолд биш те жолоочгүй машин явна. Жолоочгүй машин. За жолоочгүй машин явах юм бол бид нар шээр экономи болох болж штэ дундын дундын машинууд явна гэсэн үг. Зүгээр ингээд коноп дараал грич хажууд байгаа машин орж ирээд тэгээд дуртай газар явна. Дуртай дургүй энэ чиглэл рүү явна. Гэхдээ яг хуу Монгол улсад бол 5G бол штэ 2023 он бүртгэнэ. За нэвтрүүлэх хугацаа нь бол одоо дахиад цаашаа 2 3 жил 4 5 жилийн асуудал байгаа штэ. Энд бэлтгэх тоххой. Энд бэлтгэх тоххой. Энийг бид нар ирээдүй гэж хараад Тэрсийн дөрөв дэлхийн нийтээр ингээд явж байгаа тийм соёлыг бид нар уурчлаа тэрэндээ бэлтгэхгүй бол а тэр үед мэлдэх юм бол бид нар шууд нөгөө хотуудаас ч бараг 10 20 жил хоцорч штэ. А за бэлтгэхийн тулд яах ёстой гэхээр авцаамынхаа шүлжээг янзлах ёстой. За аажмаар байна та нөгөө манай залуу ярьсан машинууд тавьдаг шаардлага ярих хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ нөгөө харьцаанд тааруулах нь шүү дээ. Харьцаанд тааруулаад за тийг хаяжилтын асуудлыг шийдэх ёстой Тэ одоо манайх чинь одоо хаяга зааж өгч одоо тэрний байрны тэрний яаж гэдэг л тэ. Тэрний байр ямар дугаар байхгүй. Дугаар байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр тэр тэр ухаалаг машинууд чи ямар одоо системээр явах юм те? Ямар хаягаар явах юм? Тэр хотхны тэр тедэн тоот гэх юм бол тийм дугаар байдгүй л байхгүй. Дугаар ч дандаа гудамж те гудамжныхаа дугаараар явна шүү дээ. Тэгээ тэр тэр нөгөө машины хилэн тааруулаад нөгөө нэг хаягчлалтынхаа асуудлыг Тэр аялалтаа шийдчих юм бол ингээл delivery, delivery гээл ингээд автобус гэдэг юу гэдэг юм бүх асуудал шийдэгдэх байхгүй. Тэгэхээр суур асуудлуудаа шийдээд тэгээ урьдчилаад юмдаа ингээд бэлтгээд ингээ явах хэрэгтэй. Би тэгж ойлгож байна. Та тэр юуг юу гэж бодож байна? Үнгүү болоо шийдэгдэх үстэй. Гэхдээ үнгүү үнгүү болсон ч гэсэн явах зам нь байхгүй үстэй. Одоо одоо тэр төрөнгөө тэг зогсолт руу ойртцсан байгаа шүү дээ. Бид нар уус дөгцсөн 5% гэп байгаа байхгүй. 5% л юм заа. Тэгээд тэр ер нь бол тэг зогсолт руу орцсон гэсэн. Тийм. Тэгэхээр а эндээс одоо гарах арга замуудыг бол одоо богино хугацаанд шидэж 5 жилийн дотор тийм үү. Түрүүн би ярьсан те нөгөө голомт голомт одоо төвжиглийн голомт болж байгаа объектуудыг гаргах. За тэгээ нөгөө цагийн зөрүүнийг зөрүүлнэ. Зөрүүлнэ. Ингээд ховийн сургуулиуд бүгд 8 цаг гэдэг чинь амар айгу одоо юу гэдгийг шугамн сэтгэлгээгээр ярьж байгаа юм байна. Цаг шүү дээ. За 8 цаг. За 8 оройны цаг л шүү. Хоёр хоёр ингээ ойролцоо сургуулийн цагийг зөрүүлж 30 минутаар яд. Тэ ядаж 40 минутаар ч юм 30 минутаар. Нэг 8-аас нөгөөх нь 8:30-аас. Ингээд гоё ингээд гоё менежмент айгуу гоё ингээд. Айгуу гоё тоглолт ихтэй байхгүй энэ дэр. Би сая өнөөдөр юу харлаа та. Сая ингээд нэг өнгөн үнтэй ч яхаа. Одоо манайд ч бол ингээд өнгөн өнгөн тэгэн ингээд байна штэ. Хэсэг бүлэг хүмүүс. Надад айгуу талархталтай гоё санагдсан юм Сингапурт нөгөө юм Apple Watch зүүж байгаа хүмүүстэй нөгөө саас нэг мөнгөн тийм урамшуул олгож байгаа 280 доллар орчмын. Тэр нь яаж юм хэрэг энэ дэр байдаг нөгөө medical ID-г эрэгтэн ингээд бүртгэлжээд ер нь эрүүл мэндийн ингээд цаанаас нь хянж эхэлж байгаа гэж аахгүй. Тэгэхээр бас нэг ийм ухаалаг шийдлэр уулна оруулах зүгээр юм болов гэж би бас бодоод байгаа. Дөрөвний дээр нөгөө хотын соёлжилт шүү дээ тийм. Тэн дээр одоо маадгүй 90 онох хүмүүсийн тэр сэтгэлгээ тэр хүмүүсийн бие биендээ хандчихсан хандлага тий тэр соёл ягаад тэр үед тэр хүмүүс тийм тайван амгалан байсан юм ягаад тэр хүмүүс тийм нэг бие биендээ тийм одоо одооч гэх юм уу тийм нэг харьцааны одоо бие биендээ хүлээлт үүсдэггүй юм байсан стресс багтаа байсан тий энэ нь бол одоо би бол юу гэж харж гинүү гэхлээр манайх нөгөө 10 дугаар хороолд амьдардаг байхгүй би. Тэгээд одоо байрлагууд нь одоо айгүй олон жил болоо 20 30 жил болоо хуучирцсан. Дундуур нөгөө нэг жан занзын шавааралцсан байшин саваа барьцсан тий. Тэгээд дээр нөгөө нэг байшин дээгүүрх ингээд цахилгааны уц уцсан аалцны тор шиг болцсон. Тэгээд яг тэр үед яаж шийдэд байсан бэ гэхээр нөгөө нэг хүмүүсийн ногоон байгууламжийн хүнд нь хангалттай хүрэлцгээр хийцэн байна. Тэр явд нь соёлын асуудлынх нь асуудлыг шийдсэн байт. Тэгэхээр тэр хүмүүс нөгөө ойрхон өөрөх нь үндсэн хэрэгцээнд хангагдаад тэгээд ингээд нэг байхлаар нэг жоохон тай амглан байдаг байсан болов. Одоо бол ингээд гараал байшин гараал байшин цонх байхгүй. Тэгээд знар байхгүй тий. Инхээр одоо хүмүүс стресс улам ихсээд байдаг болов гэж би тэгээд тэрэндээ соёлыг бас тэрнтэй их холбоотой гэж бодлоо. Бас одоо ер нь дэлхийн нийт одоо Финланд Солонгос өдөрч хувийн сургууль гэдгийг 10 жилийн сургуулийг бүгдийг зогсоочлоо шүү дээ. Бүх боловсрол эн чинь юу байхгүй. Одоо нийгмийн арчлан хөдөлмөр эргэн төвтэй хүнд хизээч одоо энэ Зайсангийн American School тий нийтийн гэдгийг ялгарчлаа гэж үү? Тий, эн чинь хүний их талаас ялгуурлан хатварлт өгч байгаа байхгүй. Боловсрол гэдэг бол жигд байх хэвээр. Бид нар чинь Монгол улс чинь бол ардсан нийгэмт уус байхгүй. Ардсан нийгэмтэй ихээр бид нар одоо нэг нь ингээд төрүүлж яваа чи юм боловсрол үнтэй аваад нөгөөдөл хаяа гэсэн үг биш байхгүй. Одоо тэр тусмаа одоо нийгмийн арслан эргэн төвтэй нийгмийн арслан үзэл баримт бол хүмүүнлэг арслан уус шүү дээ. Бид нар чинь үндсэн хөлөнд байгаа хүмүүнлэг иргэний арслан юм дэмжиж байгаа. Би одоо толгоотын тэр батын хүү болдогдөг залуу одоо энэ үнтэй сургуулийн энэ хоёр нийгмээс авах одоо хайр халамж боловсрал эрүүл мэнд бүгд тэгшхэн байх хэрэгтэй байхгүй. Хүний эрх талаас энэ зарчим аа тэгэхгүй одоо бид нар чинь ингээд нэг төлбөртөө сургууль гаргаж ирээд тэр чинь бас ингээд зөөж байгаа бас маш том дүгжрлийн бас том юм болж байгаа байхгүй. Хороолоос зайсан руу өвдөрт хүүхдийг өглөө нэг зөгөөд орой аав. Нэг хүний амьдрал тэр чигээр хүүхд зөөсрөөд дуусна. Нэг талаар тэр ээж аавынхаа одоо хамаг залуу насны одоо бас зам дээр төгзөөж амьдарч байгаа. Энэ бас нэг талаар хүн болж төрснөх бас өөрөө бас сайхан амьдрах хэрэгтэй, ажиллах хэрэгтэй. Хүүхдүүд зөв гэрээ сургууль руу явдаг болчихвол хийнд амархгүй. Сайн өнгөрсөн жил Солонгос чинь хувийн 10 жилийн сургууль гэдэг бүгдийн зөксөөсөн. Финланд бүр аль дээр зөксөөсөн. Одоо миний бодлоор одоо иргэн төвтэй нийгмийн арслан үзэл баримтал үндсэн хуулийн зарчмын дагуу явах юм бол бид нар энэ сургуулийг зогсоох хэрэгтэй. Бүх сургууль ижил төгшөв. Нийгмээс авах юмгүй бол бүгд авах хэрэгтэй өдөрт 1 цаг ажилдаа явахдаа төгжирдэг буцхтаа гэртээ байхдаа хамгийн наадалчтай 1 цаг төгжирдэг хүний одоо зам дээр өнгөрөөсөн хоногийн тооцоолт 365-аас 14 хоног нь 24 цагаар хонсон юм шиг зам дээр өнгөрж байгаа байхгүй. Энд чинь алтан сайхан хайрын цаг тий. Цагийг бол юугаар ч өнгөсөхгүй шүү дээ. Бид нэр гэр бүлдээ цагаа зарцуулах хэрэгтэй. Одоо очиод хүүхдүүдтэйгээ сайхан тоглох хэрэгтэй. Хоол ундах хэрэгтэй. Миний манай гурав хүүхд гурлаа байрны гадныхны сургуульд явдаг л та. Улаанбаатарын залуу хүмүүс суучлаар залуу хүмүүс л гэр бүл одоо нэг нь бол одоо ажиллаа хийгээд нэг нь бол үр хөвгтэл зөөж амьдэрч яг үнэндээ боддтой л юм л өдөржингөө төгжрөөл өнгөрдөг. Дээр нь одоо бас Улаанбаатарын тоосчлт гэж амар юм байна. Одоо ноон байгууламж тутамгаас одоо энэ тоосчлт чинь хүний эрүүл мэнд урт наслал тэр хорт хамтар мавтар юм чинь гол нь одоо Улаанбаатар ингээ утаагүй болчихсон гэсэн ингээд алсаас Улаанбаатар гараад ирхаа дээр ингээ саарл байгаа. Тэр юу вэ гэхлээр нөгөө хот төлөвлөлтийн нөгөө нэг э, юм чи алдагдцсан. Тэгээд нөгөө тоосчилчих байх. Тэгэхээр тэнд бол ногоон байгууламж бол одоо тэрийг ганц цэвэрлдэг, ганц арга. Тэрнээс бид нар одоо салхиар үлээлгээд тэр тоос энэ тэрийг алга болгоод насжилтаа өөртөө ирүүл байна гэдэг нь бас зөв зарчим бол 30 таа шүү дээ. Нийт газрын одоо газрын эзэмшиг газрын 30% нь барилгажуулаад 70% ногоон байгууламж автомашин зөвсөл хурцаа үйлчлэх байгаа зү. Үйлчлэх. Ингэж хийдэг байсан юм билээ. Батруу тэр юу хийсэн. За за за. Яах вэ? Сая сургууль ярьсан шүү дээ. Би тэгээ бодож илаа. Сүүлийн үед нэг юм яриад байна. Хувийн сургуулиуд хаа гэдэг аахгүй. Аа. Яг хувийн сургуульд одоо яг ямар буруу байгаа юм бэ те? Тий. Аа эсрэгээрээ биш те. Улсын сургуулиудаа сайжруулах хэрэгтэй биш үү? Би хаа гэж хэлдэг. Ижлэхэн болох гэж байгаа байхгүй. Дараа гэсэн <laughs> байхгүй. Нөгөө ер нийгэмд нэг тийм одоо юу гэдэг юм бас одоо буруу үзэгдэл яваад байгаа байхгүй юу гэхээр Бидрийг биш та өөрсдөө хинтээ харьцуулах уу гэдэг аягүй сайн бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо манай улс ямар улс вүлээ? Манай улсын нөхцөл юу вүлээ? Бид нар эдийн засгийн үед хинээс хараатай вүлээ, тий? Бодлогын үед хинээс хараатай вүлээ. Аягүй юмыг зүгээр харах хэрэгтэй. Нэгдүгээр а хоёр дахь юм бол биш үү? а улсын сургууль өөрөө сайжрахгүй байгаа учраас тэр шалтгаанд бол хувийн сургууль <laughs> буруугүй буруу байхгүй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр юу гэдэг одоо бүгднгийн одоо хувийн сургуультай болоод улсын сургуулаа улсын сургууль болох гэж байгаа бол тий Тэр чинь одоо хэрвээ улсын сургууль сайжрахгүй бол яах юм бэ гэдэг асуудал гарна шүү. Тийм биз дээ. Би энэ Америкт 6 сар тэнд сураад амьдарч ирсэн. Тэгээд энэ чинь энэ чинь гэж байгаа улсын сургууль гэж байна, хоёрын сургууль гэж байна. Хоёулаа байна. Тэгтээ ингээд ангилаад үзэх юм бол улсын сургуулиуд биш дотроо өрсөлддөг байхгүй юу? Өрсөлддөг. Улсын сургууль дотроо муу сургуульч хэд байна, сайн сургуульч гэж байна. Хувийн сургууль дотроо ч гэсэн сайн сургуульч гэж байна, муу сургуульч гэж байна. Бүгдээрээ сайн гэж юу байдаггүй л юм байлээ. Яаж хийж яагаад л бас нэг юм зөрөө гардаг. Гэхдээ нэг л асуудал байгаа байхгүй юу гэхээр хөрөнгө оруулалтын асуудал байгаа байхгүй. Тэр Америкийн одоо Вашингтоны тэр нэг одоо хөдөө гэж яриа тий хөдөө Нэг хүүхдэд байж та улсаас улсаас нь ч гэж яг тэр тойрогоос гэж байгаа. Тэр тойргийн төсөөс нэг хүүхдэд 32 мянган доллар зарцуулдаг гэж байгаа. Нэг хүүхдэд нэг жилд Улаанбаатарт ид зарцуулт юм бол 180 доллар. Тэгэхдээ тэр 180 доллар чи одоо одоо яг зарцуулт нь бол зүгээр нэг тоосох барилга байшин барихтал зарцуулж байгаа шүү дээ тэр сурах бичиг сурах бичиг байхгүй тэр одоо тэр багш нарынх нь одоо чадварыг дээшлүүлэх мэшлүүлэх гэл ингээл айгүй том асуудлууд тэр ямар ч хөрөнгө оруулалт байхгүй тэгэхээр эн чинь хөрөнгө оруулалтын асуудал болчихж байгаа байхгүй гэхдээ энэ дээр нэг юм байд юм блэ одоо жишээ нь хот гэд байх юм бол одоо гадны жишгээр ярих юм бол ингэж байгаа төсөв чинь одоо ингээд би даасан байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй ямар нэгэн татаас зээл мэл авахгүй за ингээд хот гэж байхаа бол яг би гадны жишээ ярьж штэ тий. Газрын газрын татвар орон сууц эзэмшиж байгаа хүмүүс татвар төлдөг. Тэр нь айгүй бага. Одоо юу гэдэг нь зарим газар 1 хувь, зарим газар 0.5% ч гэдэг юм. Зарим газар бүр 0.1 хувь ч байна. Гэхдээ энэ төсвүүдийг бүгднийг бацж хагаад хинд зарцуулд өгөхөөр хүүхдүүд нь имлэгт цагдаа цагаал команд гэдэг ингээд нийгмийн ийм одоо дэд бүтц зрүү эргээ хийж байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр яаж байгаа вэ? Бид нар байшин эзэмшиж байгаа хүмүүс татвар багхгүй газар эзэмшиж байгаа хүмүүс заах тодорхой хэмжээнд татвар байгаа. Гэхдээ тэр татварууд нь хаашаа очдөг? Улсын төс рүү явцдаг. Улаанбаатар хот нь өөрөө зарцуулах мөнгө нь айгүй бага. Ингээл ийм асуудлууд айгүй их байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хөрөнгө оруулалтын энэ асуудлуудыг зөв айгүй тийм хуулчлаад ингээд бүгдийг нэмэх замранд оруулал асуудлууд шийдэгдэхэд бол амархан л да ер нь бол. Тэгээ одоо нөгөө засаг захиргааны хуулиар одоо нөгөө дүүргүүдтэй одоо бие даасан төсвийн байдалтай урж байгаа. Тэгээ саяны дээр хотоос сэргэжүүлдэг нөгөө нэг хот нэг стандарт. Энэ бол бас та бас айтайхан зөв зүйлтэй яваа төсөл гэж би бодд юм. Аа жишээ нь одоо ер нь бол манай хот ч одоо бас нэг тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрчлөө яа юу юуг одоо эхнээсээ барилгууд нь хуучраад эхэлсэн тий. Одоо ингээд тэр амьдарч байгаа хүмүүсийн одоо ая тухтай амьдралын асуудал байна. Эхнээсээ одоо 40 50 жил болцоо одоо манай 10 доор оролт бол одоо олон байрнууд байна. Нөгөө орцыг нэгж будлаар агаад гоо бараг 3 ураатаа будагтаа болцсон. Тий. Одоо нөгөө нэг дулаалгын асуудал нь тухайн үедээ бол одоо байсан бол одоо яалчгүй салхи шорондоо гандаад хүүтэн болцсон. Тэгээ энэ ингээд бүх ачаанууд ингээд хот дээр одхон удахгүй одоо ингээд ер нь ингээд шил шилээ дагаад хурж ирнэ. Яг таид маань бол аюу гой гой талаас нь олон шийдэл ярьж байна те. Би бас ингэж бодоод байгаа юм. Ер нь бол яаж ч өөрчлөгдсөн хүний хандлага аюу чухал юм шиг байна. Зарим нэг хүмүүс нь бол өөрчлөлтийг хийх зориггүй байна. Зарим хүмүүс өөрчлөлтийг хүсэхгүйгээр бах байдгаараа бай гэж бодож байгаа шүү. Одоо жишээлбэл зарим одоо ингээд бидний үе <laughs> гэж үеэр хуваах нь юу вэ? Ямар зарим нэг залуучууд бол байраа зараад жишээл байр авахгүйгээр өөртөө гоо хашаа байшин бариад. Тэгмээ хүмүүс хуучны хашаа байшин өнгөтл онцгой амьдрал гэж бодоод болохос нэг эко орон сууц бариад эко одоо тэр нөгөө ариун цэврийн өрөөгөө шийдээ те ногоон байгууламжаа бүр нэлээ их болгочихсон. Дээрээс нь хашаанда айгүй хариуцлагатай амьдарч байгаа хүмүүс айгүйх байгаад байгаа юм шиг байна. Тэгээ төвлөрөл гэдгээ яг ингээд нөгөө зарим хүмүүс нь байшингаа ойлгоцсон, хөгжил гэдгээ яг байшингаа ойлгоц. Тэгэл заавал тэндээ байгаал гэр дотроо л ингээд дөрв тавл чигсэлтэй чамаг байгаал гадаа ингээд ногоон байгууламж байхгүй. А би дахиад нэг бас айгүй та хэд мөр одоо давчгаа хариулаарай заа. Цаг бол одоо зөндөө сэдв ярил сургууль сургууль ярьлаа, дэлхийн сургууль ярьлаа. <laughs> Нийслэлийн өгч шээ. Би нэг түрүүнийхээ юм дээр жоон залруулж өчтгөө. За тийм. Би сургуулиуд хаал хаах хэрэгтэй гэж хэлээгүй шүү. <laughs> Энд чинь бол бас жигдвэ хэл гэсэн шүү дээ. Энэ бол яг манай би нөгөө их зүйс мэрэгчлээс сурсан одоо төрсөж хүний эрх талаас нь ингээ яргаад эн чинь маш том ялуурлан гадуур хөтөл удахгүй 5 10 жилийн дараа би тэр сургууль төсч чи зүгээр мө захын хорлын сургалгаа хүүхд төртөл өөрөө төр чиг тэлгүй болох байхгүй. Хүний эрх үндсэн хуулийн зарчим гэж байгаа. Бид нар чинь тэр хүмүүнлэг ардсан нийгэм цогцлон бүтээж байгаа хүмүүс бол заавал бүх хүн жигд одоо зайшгүй авах, сурч босрох, эрүүл мэндэ хамгаалуулах, амьд явах эрхээ хүн ижил тэгшин эрх идэх ёстой гэдгийг л би зүгээр тайлбарласан. Энэ бас төгсрлийн бас нэг шалтгаан болж байгаа шүү л гэж байна. Би одоо жоохон манай нэвтрүүлэгч нөгөө эрэг юм ярьдаг. Тэгтээ жоохон сөрөг юм рүү орох гэдэг. Би өөрөө одоо нөгөө социологч мэрэгчлээ гэхдээ мэрэгчлээ алдахгүй тулд янз янзын суурь судалгаанууд авах уншнаа багш нараас авч. Дээрээс нь одоо барилгын салбарт барилга барьж байгаа компаниг үүсгэхлээр ажиллаж байгаа. Сүүлийн нэг жил хугацаанд барилга бас ямар яаж босох хэвээр дээр ингээ харж байна. Нэг зүйлийг ерөөс хүмүүс ярихгүй байна. Юу гэхээр э, хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тоглож байгаад амь насаа алдсан хүүхдүүд авих олон болж байна. Тоон. Сүүлд одоо жишээл тэр нэг турбан дээр зүгээр ингээ гараа тавьснасаа болоод тогон цохиж насварж байх жишээний тий. Яг бидний үед бол жишээлбэл нэг жоохон тоглоомын талбайгаас хомс байсан болохоор гараж гараж давал тий. Бидний энэ ч бас гаражын сорвчтай ингээ унж явж байгаа. Тэгээ хоёрдуул нэг олуул болохоор тоохгүй ингээл явжсан. Одоо бол арай өөр нийгэм шүү дээ тий. Тэр хүүхдийн тоглоомын асуудал дээр жоохон би нэг таа гэдэг явсан жоохон уриалж яриулмаар байна. Жоохон хариуцлагатай байхгүй бол тэр хүүхдийн тоглоом бэлгэдлийн төдөөний тоглоом хийгээд тавьчихдаг Нөгөөдг нь бараг тоглоом биш хүүхдээ шоглоод шоглоон болоод дуусна. Зарим тоглоом нэг мангас ч юм шиг тий дутуу мотоо юм өнцөг мөнцтэй таригтлогыг нь хагалж гэж юм шиг. Би одоо хүүхдтэй болсноос хаш агүй хийм анзаардаг болчихсон юм. Тэрс хүүхдгүүд бол би юун хүүхдийн тоглоом тоохгүй явж байгаа юм чинь. Тэгээ одоо манай байрныхаа сөөхөн групп төр агүй хөвчтэй хүмүүс болсон шүү дээ. Одоо энэ онц шохоо. Тэр хүүхдийн тоглоомыг би бол тэгж бодоод байгаа юм. Би азар нэг багаасаа нөгөө манай аав чи өөрөө урлагийн хүн шүү дээ хийдгээл одоо нэг урлагийнхаа доор тэгээ нөгөө байрны ах нар чинь нөгөө гайгүй хүрээллийг дагцсан болохоор нэг юм гой дуу сонсдог гой хөгжим гой хүн гой хувцс гэх тийм юм татагдцсан а одооны хүүхдүүд бол яг хэдийн ингээ гар утсаар авч чадсан гадаа гараад хүрээлэн борчноосоо гой баймаар байгаа хгүй тэр хүүхдийн тоглоомыг яаж хийх хэвтэй юм яаж аюулгүй байлгах хэвтэй юм аюултай үед нь яагаад ингээ хариуцах тооцдгүй юм тэгээд одоо манад нэг муухай жишг тогт хин нэгэн цөргөм тохиолдоход нэх их лайк амдэр пост 8000 9000 лайк. Тэгээд 400 шеэр дараа нь мартагдана. Дахиад нэг шинэ нийгмийн нэг сэдв эсвэл хин нэгний нэг хоож ирний сэдв тэр нь хоорондоо ингээд хогтолцохгүйгээр ингээд гацаад байгаа. А түрүүн ингээд солонгосын олон орны жишээ авт тэр ерөнхийлөгчийн нэг жишээ байдаг юм байл ш. Иргэдний гарын үсгээ цуглуулад тэрэндээ хариулт авдаг. Тэрийг шийдүүлдэг. Манад одоо жишээл та хүмүүс маань бол өөрөө өөртөө салбартаа тэргүүлж яваа хүмүүс сая энэ нэгэн тот ярьсных таны нөгөө нэг хаалган дээр хурууга тавихаар хуруу зудсан байдаг гэдгээс сая энэ хүүхдийн тоглоом орж ирлээ. Хүүхдийн тоглоом талбайг ямар авах хэвстэй юм бэ? Яаж шийдэх хэвстэй юм бэ? Яагаад заавал тэр барилга барьж байгаа хүмүүс хүүхдийн тоглоомыг огоороод ерөөсөө ингээд 4 5 4 5 ингээд нийл явж. Одоо машины зөв. Тий. Одоо бас нөгөө төр хөвгөө сая ярьлаа. Одоо нэрийг хэлээ яг маш олон сайхан барилга барьж байгаа томоохон компаниуд шүү дээ. А тэр компаниуд одоо харин эсэргээрээ хүүхдийн тоглоом ногоон байгууламж сайн хийснээр орон сууцсынх нь үнэн өсөд байгаа юм шиг надад анзаарагддаг. За би яахан би хайруулъя за. Наачаар асуудал нь штэ. Аа асуудлын одоо юу гэдэг вэ? Гол зангилаа учир шалтгаан гэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол штэ Улаанбаатар хотыг одоо төвлөрүүлэх тийм бодлого баримтсан байхгүй юу? Тийм. Татгшин. Би одоо тий тий тэр нөгөө шалтгаан нь болохоор нөгөө дулааныхаа манахч нөвлийн улирд нөгөө дулаан амч нөгөө цахилгаан станцад дулаанаар ингээд халдаг тий. Бид чинь өвөл айгүй хүүтэн хотод амьдарч байгаа шүү дээ. Тийм шалтгаантай гихтээ гихтээ одоо нөхцөл байдал өөр болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Нэгтэршаад дусцсан. Нэгтэршаад дусцсан. За тэгтээ энэ процессд ямар алдаа гарсан юм бэ тийм үү? Аа. За барилга бариад дуусаад ашиглалтанд орохоос өмнө нь шүү дээ. Айгүй олон юм уу шатдаг байхгүй. Тэгээд хамгийн түрүүнд газрын гэрчлэл гардаг байхгүй. Захирамж гараад газрын гэрчлэл гардаг байхгүй. Газрын гэрчлэл гарчаад ингээд зөвшөөрлүүд авдаг байхгүй. Ингээд зөвшөөрлүүд авдаг. Тэг хамгийн сүүлд нь барилга хэлэх зөвшөөрөл авчаад сүүлд нь а барилга комист өгөөд дуусдаг. За энэ дээр асуудал тэр зогсоолын асуудал, тэр нөгөө хүүхдийн тоглоомын асуудал гэрэлтүүлэг, зам энэ нийгмийн дид бүтцийн хариуцлагын асуудал энэ чинь хаана байна вэ? Тэр газар эзэмших гэрээн дээр хаана байгаа юм бэ? Барилгын компани тийм гэрээ хийдэг үү? Хийд үеихгүй шүү дээ. Барилгын компани олон нийтийн өмнө хүлээсэн. Хүүхдийн тоглоомын талбайг 50 жилийн хугацаатай, 30 жилийн хугацаатай ийм баталгаатай найдвартай ийм тоглоом хийнэ гэсэн гэрээ байна уу? Байхгүй. Тэгэхээр нийгмийн харилцаг одоо энэ барилга барих процесс хаана алдагдсан бэ гэдэг ийм асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр уул нь олно шүү дээ. Одоо энийг зүг болгыг бол бид нар энийг байрлалыг солих хэрэгтэй байхгүй юу? Эхлээд барилга барих гэж байгаа компани за та тоглоомоо хүүхдийн тоглоом талбайг яг ийм стандартын дагуу аюулгүй урт хугацаанд эдлгээтэй ийм тоглоом барих уу? Баринаа. За гэрэлчий. За да ногоон боломж барих уу? Тэм үү? Хідэн мод тарих юм бэ? Та одоо 100 айлын орон сууц барих чинь. Тэгэхээр 100 айлд одоо тохирсон тэр стандартын дагуу тэдний ширхэг мод буут юу гэдгийг зүйлэг тэр талбай барих уу? За тэрийг гэрэлчий. За дараа нөгөө зөксөлийн асуудал байна. Дараа нөгөө замын гэрэлтүүлгийн асуудал байна. За тэгвэл Энэ бол нийгмийн хариуцлагын гэрээг тэр барилга барих цаг компани хүлээчээд за та одоо гэрээлц учраас одоо барилга барьж болно. За тийм ингээ явахаар ингээ явахаар ингээ явахаар хариуцлагатай болж байгаа шүү дээ. Иргэж буух эзэнтэй болж байгаа хгүй. Өнөөдөр хүүхдийн тоглоомын талбайг хариуцах эзэн байхгүй шүү дээ. Байх хинээс хариуцлуулах юм. Нэг туслан гүйцэс нэг компани эсвэл хятадын тоглоом авчир тавьсан юм шүү. Тийм пиавр одоо нэг хэдтэй одоо тэр заанаач л юу ч одоо одоо байрлал болгоны ард тийм нэг пиавр. Тэр манайх бол шал одоо яг ойлголоо эсэргээр болчиход байгаа байхгүй. Сургуулийн газарнаас дастаж аваа уран сууц барьчаад одоо манай хоронд жишээ байна. Одоо манай хоронд бүр засагда хорон засаг дарга нь бүр сургуулийн газрыг дастаж зараа. Тий амьдраад өөрөө сүүлдээ нөгөө газар дээрээ гар хэсгэн зурлаа өөрөө орон сууцнд нороо амьдэрсэн. За харин бүгдөө ингэ саналд зөвлөмж. Тэгээ энэ бол э, одоо бид нар чинь уул найгаа хүмүүнлэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүмүүнлэг одоо энэ тал руугаа одоо явж байгаа. Бас энэ нөгөө нэг компани захирлууд чинь бизнес хийгээд тэгээ одоо ингээд дотор одоо бас хүн бас сэрэх стил гэж би боддог. Тэр саний гэрээлэх бол маш зөв. Гэхдээ ингээ гэрээлээд явж байгаад наад чинь уг нь бол ерхий төлөвлөгөө байгаа шүү дээ. Авигуу зураг орж ирдэг байхгүй. <laughs> Ерхий төлөвлөгөөн дээр орж ирлээ эскиз батлагдсан. Наривчлан зурган дээр идэх чи өөрчлөөд нөгөө хэд нь хүлэн зөвшөөрөхгүй л хэвчтэй байхгүй. Ерхий төлөвлөгөөгөөрөө энэ барилгын зурагч явах хэвчтэйг маш том одоо гой тоглоомын талбайтай ийм байнгутай тэнд байгаа ашиг сонирхлын зөрчилтэй нөхдүүдийн алдаа орсноос болоод эн чинь маш стандартын бус болчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ наа чи шүүхтэр очиод Тэгээ барилга барьсан компани ялал гарчдаг байхгүй юу? Харин тийм. Тэгээ ягаад тэгэхээр хууль дүрм журамч тийм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь бүгдийг өөрчлөх хэрэгтэй юм уу үстэй. Суура хуулиудаа өөрчлөе, дүрмүүдээ өөрчлөе. Тэр барилгын норм ба дүрм гээд бүхэл бүтэн юм олон авцснууд байгаа. Ингээд эн чинь хариуцлагын асуудал чинь хуультайгаа холбоотой байхгүй юу? Хариуцлага хүлээлгэж чаддаг ийм тогтолцоотой байгаа нөхцөлд Тэрнээс буулах арга байхгүй шүү дээ. Тий, ойлоо яг камент нэг юм. Одоо ирэх үү гэж байна. Та бүхэнд санал нийлцэн. Гэтэ миний анзаараад байхад а Монголд хэцүү байгаад ер нь бол хүүхдийн тоглоом ялбаг нэг гулсуур л байдаг тийм нэг сакс саксны талбай тэр нэг голцоогүй тэгээд голцоогоо гуйлгаж тавилна тийм цөөгийн даргаасаа гэдэг тэгээд нэг анзаараад байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд бол тоглох ямар ч тоглоом байдаг аа наа чи бас сэтгэв шүү ерөөсөө тийм байдаг тэгээд тэд нэр ингээ гэрээсээ гарч чадахгүй гэртэл үйж идэг гарыг тоглож чадахгүй тэгээд ууч зэрвээ яг тастаа муухай юм чи аа сая хэлж шít хөгжлийн бэрхшээлтэй хөг тоолох талбай байдаг. А эрүүл хөгт очиж хөгжлийн бэрхшээлтэй болчиход байгаа байхгүй одоо зарим тоглоом л. Сая Баянгол дүүргийн 23 дугаар барив шít. Тэр нөө засан даргын тамгын газрын ажиллаа хийх хэрэгтэйсэн байхгүй. Тэн дээр хотын дараа утсан шít. Хотын дараа үүр гүцэтгэж яасан бэ гэсэн. Одоо иймхэн одоо ухаад тэр тоглоомыг суулгасан байгаа байхгүй. Уг нь тэр чинь нэг дор хойж нэг 80 санчтай метрт ухчих гүн суулгач хөдөлгөөнгүй байх хэвээр савлуур хийсэн 23 дугаар барин дээр Нөөтө савлж исэн хүүхэд нь унаад дагзараа унаж байгаа байхгүй. Бид нар тэр хүүхэд чинь тоглож байгаа байхгүй. Уг нь тоглол. Тэгээд тэр бол одоо дүүргийн засаг даргын одоо тавын газрын тэр хүмүүс хяналтаа бол дутуу хийж байгаа. Ийм бас нэг маш тийм алдаатай юм. Уг нь одоо энэ чинь яг манай хуулиар яаж явдаг гэж эхлээд одоо хорон дээр биш та одоо жишээ би хорон дээр засаг дарга нь иргэдийн нийтийн хурлаар хэлцэх хэрэгтэй тийм ээ одоо юу яд иргэдээс санал авах хэрэгтэй санал авах хэрэгтэй Тэгээс ханал аваад одоо манай амьдарч байгаа бид эд одоо орон сууцтай газар бариулээ тоглоомын талбай хийгээд за дачаараа юу болов ч хүүхдийн тоглоом юм байд. За ингээ хаалаа. Ер нь тэг одоо яавал дээрв та хэдийн бодлоо. Одоо ингээ нэвтрүүлэг ингээ цагч төгч байна. Давчхан аав шүү. Тэгээ хайлахгүй заа. Тэгээд нэг юм дахиад оршилтаа асуу. Дээрүүд бол одоо ингээд манай хотчин Азийн цагаан дагна гэдэг байсан гэж байна. Бууг явдаг. Тэгээ одоо тэгэхээр ингээд юу гэдгийг та хэд маань ингээд эрэг талаас нь те ер нь яаж шийдэх хэвчтэй эрэг нь яах хэвчтэй юм оролцоо нь ямар байх хэвчтэй юм те хотоо би ийм болоосаа гэж боддгоо гэдэг нэг юм давчхан бөглөрөл тоглөрөл рүү орохгүй заяа. Тэгээ миний бодлоор бол эрх зүйд төрд амьдарч байгаа учраас бид нэр хууль дүрм журмыг бол ягсдал биелүүлдэг төр байх хэвчтэй. Төр нь хүчтэй байх хэвчтэй. Төрийн байгууллага нь стандартаа барьдаг байх хэвчтэй. Стандартаар нь өргөжүүлэх хэвчтэй. Энэ бол зарчим хүн төрөлхтний зарчим. Хэрвээ бид нэр эрх зүй төрд байгаа л бол энэ бүх дүрм стандартыг хэрэгжүүлж ирэх юм бол бид нэр ямар ч аюулгүй сайхан хот бий бол хамгийн гол энэ эрх зүй төрийг бий болгож байгаа одоо бид чинь хамтдаа бүтээж байгаа шудраг зарчмыг л бий бол явах юм бол дүрм журм хэрэгжилтийг л хангуулах ёстой гэж байна. За зөв ер нь бол нөгөө хийх хүнд юу гэдэг лээ хийх хүнд шалтгаан мондохгүй гэдэг шиг ер нь сэтгэлийн л юм. Одоо сэтгэл байвал ер нь бол альва тэр бүх асуудлыг ер нь шийдэж болох байх гэж харддаг. За яг хаа наадах чи ярих юм бол их урт удаан ярих гэдэг юм байна. Урт удаан болгож байна, задлж байна. Гэхдээ яг хаа ийм асуудал бол ерөөсөө энгийн. Энэ хариуцлага асуудал байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр бидэрт нэг буруу жишг байгаа. Бүх юмыг ба штэ сая ярьж штэ бүх асуудлыг хорооны засгад дарга дээр авч тавьдаг. Эсвэл хотын захиргаатай ч юм уу энэ дэр тавьдаг ийм асуудал байгаа. Асуудал болохоор одоо юу гэдэг мэрэгжлийн очиж дүүлт гаргадаг тийм үү? Э, би бол арай өөр өнцгөөс ярьж байгаа байхгүй юу? За чинь жишээ нь барилга дээр бол юм байхгүй юу? За барилга ба шүү дээ тий. Барилгын гаднах өнгө үзэмж бол одоо бидрийн одоо нүүр царай байхгүй юу? Аа. Улаанбаатар хотын нүүр царай байхгүй юу? Аа. Тэгэхээр тэр барилга барьж байгаа компани асуудал бол огт биш болчихж байгаа. Нийгмийн өмнө хариуцлага үлэгч шүү дээ, тийм үү? тэр он удаан жилд одоо хэд байдیں۔ 30 жил 50 жил гадаад бол айгүй урт хугацаатай шүү дээ. Фасад нь ингээл байж лээд ингээ өнгийн жоохон будал болчдөг. Манайх бол ингээ хуураад унцдаг тийм үү. Ингээ барилга барьж байгаа компани бол ш тэн дээр яг мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол хариуцлага хүлээх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэ хугацаатай хэд үт 15 20 одоо бол 3 жил байгаа шүү дээ. За гих мэтлэн ер нь бол дээврийн асуудал байна. Инженерийн шом шүлжээний асуудал байна. За бусад юмнууд байна гэд байрлал барьж байгаа компаниг хариуцлага хүлээх ёстой. Гэхдээ юмнууд нь хугацаатай. За тэнд оршин суугчд биш үү те бас хариуцлага хүлээх ёстой. Аа. За тэд нар өөшт ямар хариуцлага хүлээх вэ? Тэр гэр дотор байгаа тэр обоо паркет юу гэдэг нь тэр пилта милта тэр гоё сайхан байх тэрийг бүрэн бүтэн байлгах коридороо гоё байлгах те хог хаягдлынхаа асуудлыг ингээд одоо соёлтой байх тийм үү. За гадна талд байгаа тэр нийтийн эзэмшлийн талбай дээр байгаа нийтийн өмч дээр байгаа тэр объектууд дээр хяналт авах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэр одоо сөөх гэж нэг байдаг шүү дээ тий. Тэгээ сууц өмчлөгчдийн холбоо гэж байгаа байхгүй юу? Тэр холбоо чинь яг тэр нийтээрээ одоо ашиглаж байгаа тэр хүүхдийн тоглоом, тэр хогийн сав, Тэгэл тэн дээр байгаа объектуудын одоо юу гэдэг галын аюулгүй байдлыг хариуцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг одоо төр төр төр хариуцсан гэдэг чинь бас жоохон тийм сонир болчихж штэ. Төр гэдэг чинь аюулгүй олон хүмүүс ингээд цаг хугацаанд солигдож идэг тийм л газар байхгүй. Эзэн нөгөө одоо хариуцч сүн солигдлоо тэг хин хариуцах юм. Төр гэдэг чинь нөгөө яг эзэн бие гэхээс илүү тэр чинь институц бүтц тийм үү? За төрөөс бол одоо юу гэдэг одоо ямар тэгвэл хариуцлага хүлээх юм бэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр ингээ баталгаа хугацаанд дуусны дараа одоо энэ объект чинь одоо гадны талын өнгө үзөмжийг бол дотоос хариуцнаа Тэгээ тэр барилгын компани 15 жилийн баталгаатай фасад хийсний дараа одоо энийг хот хариуцсан. Эсвэл тэр хороо дүүрг нь хариуцсан гэсэн. Ингээд зааглах хэрэгтэй байхгүй хариуцлагуудыг хуваарлж авнаа гэсэн үг жигтгэн. Нэг өөрөлд нэг хүнд бүгдийн бөөгнөрөө за та бүгдийг хариуцаа гэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг айгүй сайн ингээд зөв одоо хариуцлагын хуваарлтын менежмент тийм ээ. Эрх зүй тал дээр нь соёл тал дээр ингээд бүгдийг зөв байрлуулах хэрэгтэй. Одоо юу? За таны асуултанд ярилцах. Хотын соёлыг э, одоо соёлжуулахын тулд жижиг юмс эхлэл зүгээр гэж бодсон. Хүмүүсээ хүмүүсээ соёлжуул. Би өөртөө жишээ авал ирчээ. Европ та нар ингээд автобусанд ороход ингээд за та эхлээс та эхлээс үгээ хаалган дээр тэгдэг. Тэгээд би ингээд Монголд ирээд автобусанд суух гэхэд та эхлээс та эхлээс үгсээр байгаад автобусаа алдаад за дараагийнх нь суучих гээл дахиад 30 минут лээгээл та эхлээс та эхлээс үгээ дахиад автобусаа алдаад Тэгээ сүйдээ за за би эдний шиг ингээд дайрж орох хэрэгтэй юм байна гэд. Өөрөөсөө тэр соёлынхын давталгаанд нь ороод ингээд оруулаад авцсан. За тэгээ хоёр дахь жишээ бол Европт ингээд замын гарцаар гарлаа бүх машин зогсоод явгуунаа гаргадаг те. Би тэрэн шигээ бодоод очиод машин мөргөлцсөн. <laughs> Тэгсэн чинь нэр гисэн юу? Мөргөлсөн. Мөргөлс нэх шалтай биш. <laughs> Шалтай. Тэгээд монголчин гэдэг юм замын гарцаар гарахтаа гүүж гард юм байна. <laughs> Тэгээд тэнцээч Монгол ирээд 7 оноо л замын гарцаар чи гүүж гардаг байсан. Тэгээд энэ шиг одоо ингээд манай монголчууд ингээд гадаадаас ирээд тий бас ингээд соёлжуулаад их орондоо ирэх culture shock болсон шүү дээ. Тийм өө гадаад очихоор илүү соёлтой болчтой. Гадаад илүү соёлтой болчтой. Энэ яагаад вэ гэхээр тэнцэл зөв эрэг соёл яваад байгаа. Тэнгүүд эрэг соёлтой ингээд уусчихж байгаа байхгүй. Монгол ирэхлээр сөрөг соёл яваад байгаа. Сөрөг соёлтой уусчих. Сөрөг соёл нь арай илүү яваад байгаа юм болоо. Тэгтээ бол одоо өөрчлөгдөд байна л гэж миний бодлоос харагдаж байна. Одоо соёлын талаас нь иргэдэг аягүй сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй юм шиг. Тэр ер нь хүнээсээ л шалтгаалх юм болоо. Хүүхдтэй хасан. Жишээлбэл Японд одоо эхний 2 жилд шалгалт авдаггүй. Зөвхөн хүний хүн байхад нь сургадаг гэж байгаа юм. Яа, наач бас амар ш, тэ 2 жил шалгалт авахгүй. Тэгээд 3 дугаар анги хүртэл анги өөртөө цэвэрлэн цэвэрлэгч байхгүй. Яагаад гэвэл энийг бохирдуулахыг та нар одоо одоо өөрөө цэвэрлээд өөрөө сур эргэж заадаг. Манай Монгол бол сур сур. Урайлгын үед бол тэгэл миний урайлга байл хүн бол багасаа хөдөлгөөлж яваасаа. <laughs> За өнөөдөр тэгээд манай 2 дугаар цувралын эхний одоо дугаарт хүндтэй зочдулж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлж байна. За үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Хариуцлагатай оролцоотой иргэн байж бүх зүйлд бусдыг буруутгах биш өөрсдөө эрэг байж эрэг Улаанбаатар хотыг бий болгохын төлөө оролцоотой гараа гэж уриалж байна. Баярлалаа та бүхэнд баярлалаа. За хаймар унтслаа дооцрох теэр.